おしいただきましたあ、褒めてあげてください、褒めれた瞬間見てましたかきましたかなんだよ頼むぞッではこの生き物は後ろ後ろ目玉の大技と打ってりたいと思います一番大きな道具を使いますやりましょうお ありがとうございますでは初めも申し上げましたが我が猿疫病が去るとね見るだけで延期もされてまして大変なご時世が発想飛びあっ はバッチリなんでお任せをいたします。はい したかやめてください あ今日はいいとことだけでいきますねいざああいいですねうわーという声をいただいてほっ反対からもいいよ得意な方向から決ますでもやるときは चिरा मेरे को ठाके